तो है गाइस वेलकम हो गया फिर से हमारे चैनल पे तो आज का वीडियो है नेवरा सेक्टर थर्टी का जो कि भीमराव अंबेडकर जो हॉस्पिटल है उसका है तो आज का सीन बाहर बाहर की है और नेक्स्ट वीडियो में आपको अंदर का सीन दिखाएंगे तो चलिए अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और चलिए मिलते वीडियो के लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा चलिए मिलते हैं वीडियो के लास्ट में और देखते हैं कि अगला पार्ट कौन सा लाने वाले हैं है गाइस कैसा लगा वीडियो तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर इसी तरीके का वीडियो चाहते हो तो छोटा सा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा Atta market Noida sector eighteen का बंद मार्केट का वीडियो तो चलिए देखते हैं उसमें क्या हमें मिलता है देखने के लिए तो वो भी वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय